активісти громадянської блокади Криму не допускають до місця пошкоджень енерго... Е, енергетиків, і вони е, висували е, ультиматуми. ремонтувати опори дозволять тоді, коли окупаційна влада Криму погодиться на звільнення політичних в'язнів. От що зараз відбувається на місці подій, там де пошкоджені опори, ми дізнаємося у координатора громадської блокади Криму Рустема Аблятіфа. Він з нами на прямому зв'язку. Рустеме, ви перебуваєте на місці подій, наскільки ми розуміємо. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Так, я е, буваю біля пошкоджених е, столбів цих лепів. Рустеме, ну і власне, яка зараз ситуація, що відбувається навколо? Ну, можна сказати, що поки чого, тому що е, це ну ви не пускаєте ремонтні бригади, правильно розуміємо? Так, та, ми розбили, розбили е, намет. Його облаштували, е, наші активісти чергують тут, і, і і, дійсно ми не поки що не допускаємо е, жодних е, ремонтників. Вони не проводили, проводили е, жодних е, робіт щодо відновлення постачання електроенергії. Рустеме, ну а зараз на цю мить ремонтні бригади вони є біля пошкоджених опор? Ні, ні. Немає. Тобто вони були до певного часу, а у котрій вони залишили місце? А, ну, е машини, от спеціальні машини, там технічних служб, вони чергували зранку. Е, за домовленістю між між е, центральним штабом акції на чергу Е, Ліно Іслямов, е, е, були допущені бригади, які проводили провели роботи щодо заземлення от пошкоджених ліній електропередач для того, щоб запобігти будь-якому ну там травмуванню електричним струмом. Все, все, от, от ці роботи ми дозволили провести, тому що ну вимагає якби мінімальні норми. Е, техніки безпеки. Угу. Ростиме, а скажіть, чи будете лишатися ви на ніч? І Взагалі, як довго ви збираєтесь перебувати біля цих опор? Тому що от ми бачимо в принципі офіційну версію, хочемо почути з перших вуст. Е, ну так дійсно чергування було, е, вже йде цілодобове. І вчора вночі наші активісти чергували і е, в день, і на ніч, звичайно, будуть залишатися е, залишати е, громадські активісти для чергування. І я можу сказати, що людина нерішуча, і вони будуть знаходитися чергувати тут ну, на полі скільки скільки потрібно буде до якби вирішення цього цього питання на політичному рівні. До вирішення вирішення. Ну ви ж бачите собі, як воно має вирішитися? Тобто, у вас же є якісь бажання? Як воно має вирішитися на вашу думку? Ну, дивіться, наші вимоги не змінились. Ми не якось нових вимог вимоги були поставлені ще на початку, перед 20 вересням, коли починалася економічна блокада Криму. Рустеме, тобто я уточню. Триває... Давайте я уточню. Так, Дивіться зараз. Існує дві вимоги. Тобто, активісти можуть полишити опори після того, як будуть звільнені політичні в'язні на території окупованого Криму, або інша версія. Вони ви е, звільните опори, коли е, Крим буде повернутий під юрисдикцію України. От дві версії зараз у нас є. Яка з них е, більш правдива на вашу думку? Ну ну я думаю, що міні, міні, мінімальна мінімальна, е, мінімальна вимога, яку не. Е, це звичайно звільнення наших політичних в'язнів. Е, і Ахтема Чигоза, Мусафи Дегамінджі, е, Елі Асанова і Олега Сенцова і Кольченка, Фанасєва. Тобто, це це, це е, такий крок, на, на який ми можемо якби розглядати і пойти на якісь поступки. Це мінімально і мінімально. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже вам дякуємо, що знайшли змогу вийти до нас в ефір. Я нагадаю, що на зв'язку був координатор громадянської блокади Криму Рустем Аблятів.